Всем привет! В данном видео подробно рассмотрим то, как отключить слежку Windows 10 за пользователями и сбор различных э, данных данной операционной системы о пользователях, также отключить обновления и различные ненужные компоненты и фишки Windows 10, которые обычным пользователю в принципе не нужны. Также там можно отключить защитник Windows, можно отключить обновление Windows и многое другого. А для этого нам придется перейти в браузер и скачать программу WinTweaker. Так и пишем в поиске WinTweaker. А, скачать с официального сайта на русском. Просто WinTweaker даже напишите и все. А, ссылочку я оставлю в описании под видео на данную программу, на официальный сайт данной программы. Переходим в WinTweaker на официальный сайт. На данном сайте нам надо нажать «Скачать». Здесь пользовательское соглашение, которое необходимо прочитать, но я вам сэкономлю время и объясню, что делать. Нажимаем «Я соглашаюсь с условиями», нажимаем «Я не робот», у нас скачивается наша программа, и, как видите, наша программа, она скачивается, да, но здесь ее, в принципе, не запустить, пишет опасный файл. Чтобы открыть данный файл, мы можем перенести его на рабочий стол вот так вот, точнее, не можем, не перемещать, но можно сделать по-другому. Переходим в папку загрузки. Этот компьютер, папка загрузки. Нажимаем на папку. А, в папке загрузки мы видим программу WinTwicker. А, двойным щелчком мыши на нее кликаем и здесь удалить разблокировать отмена. Нажимаем разблокировать. Вот файл у нас разблокирован. Для удобства я перенесу его на рабочий стол. Переместить. Все, все закрываем. Браузер нам больше не нужен нажимаем обновить, начинаем работу с программой. Начинаем ее установку. Правой клавишей нажимаем на программу и нажимаем запустить от имени администратора. Идет запуск нашей программы. А здесь нужно прочитать пользовательское соглашение, мотаем вниз и нажимаем здесь вот значочек сначала на русский и нажимаем принять. Что ж, здесь у нас э, есть в принципе различные интерфейсы, которые можно отключить. То есть здесь у нас конфиденциальность, во вкладочке конфиденциальность мы можем посмотреть, что у нас здесь можно отключить. Отключение рекламного идентификатора и рекламы, отключение всех типов синхронизации Windows, отключение всех видов тем, темере Windows Office, Visual Studio и многое другое. Как видите, здесь очень много отключение определения местоположения пользователя, записи поведения пользователя, доступа к обмен данным, сбор данных о пользователе. То есть смотрите, сколько данных собирает система о нас. Контекстное меню здесь у нас есть. Поставьте галочки. То есть мы ставим галочку. Если мы поставим галочку, да, то у нас применится определенная... То есть выбрали галочку, нажали «Применить», да, к примеру применилось. Чтобы деактивировать эту галочку, нужно будет нажать на вот эту вот стрелочку. Пока что галочку можно и так снимать, ставить, но после применить, чтобы откатить а, в, обратное, в обратную последовательность, сделать все как было, нужно нажать на стрелочку, на вот эту вот обратную. И тогда у вас откатится здесь все. А здесь, как видите, добавить пункт копировать, буфер обмена на изображениях и так далее. Здесь очень много чего есть. Интерфейс. Интерфейс Здесь можно поставить все галочки. Если нажмете «Поставить все галочки», он поставит все галочки. Снять все галочки, он снимет все галочки. Здесь нормальный цвет, всплывающие подсказки. Здесь очень-очень много. Система здесь, как видите, а система здесь. Отключить назойливые уведомления о безопасности от центра уведомлений. Ну, реально, вот центр уведомлений здесь у нас а, в уголке. А внизу вот этот вот есть. И здесь назойливые уведомления бывают очень-очень докапывают. А, как бы это не есть хорошо остановить и отключить вас контроль учетных записей. Если раньше мы вводили команду и отключали эти записи, то сейчас, в принципе, мы будем отключать записи программой. Также здесь исправить функцию время ожидания до отключения экрана блокировки. Службы здесь различные. Как видите, здесь очень-очень много различных служб которые можно отключить. Очистка здесь у нас есть. Ну, здесь. Очистка оперативной памяти, очистка кэша, очистка кэша инсталляции NVIDIA. Здесь очень-очень много чего можно очистить. Приложения различные. Здесь можно поудалять различные приложения. Например, мы можем просто взять Skype, к примеру, раз и подключать приложение. Как видите, здесь написано, здесь вы можете удалить любое приложение простым нажатием на крестик в углу иконки. Чтобы восстановить любое приложение, просто кликните на его иконку и все. То есть вот, вот это приложение почта реально мне не нужно. Я возьму его, хотите удалить, я нажимаю «Да», я хочу его удалить. Если я захочу его вернуть, я нажму обратно на это же приложение. То есть восстановить приложение. Могу нажать восстановить все приложения. Вот и все. Ничего сложного здесь не будет. В данном случае, если нажму, у меня восстановится офис, восстановится Skype, восстановится а, почта и календарь. Восстановить все приложения. Он уже восстановит приложение. Как видите, Skype восстановился уже который у меня был вырублен, я его удалял вручную, он восстановит постепенно все их. Далее здесь у нас есть автозагрузка. В автозагрузке у нас здесь очень-очень много того, что можно и убрать. Оптимизация. Можно оптимизировать. Сжатие всех системных и программных файлов на системном диске во время операций действия будут недоступны. То есть, в принципе, можете почитать проверка на вирусы, системная информация. Можете посмотреть системную информацию. Входящая скорость соединения. Ну, у меня сейчас сеть занята, поэтому скорость соединения маленькая. Как видите, очень и очень много различных параметров с помощью данной программы можно выключить Windows 10. Но ну, вот отключение различной слежки, это в принципе конфиденциальность, это конечно же вообще самое главное. То есть, э, что касается каждого пользователя, отключения сбора и отправки данных рукописного ввода. То есть, это можно вообще просто взять и вот так вот вырубить. Зачем мне это делать? Отключение сбора данных через события планировщика – то есть очень-очень много можно исправить с помощью данной программы. Надеюсь, данная программа вам пригодится и будет полезна. А, вы будете ей пользоваться. И она, думаю, вам а, сыграет очень хорошую службу при использовании Windows 10. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.